Kampura. There we go. Uh-huh, uh-huh. ගහනනම් ගහපම් මැරෙන්නම තාම කිව්වේ නෑ සැරෙන් මම බොනවනම් බිපම් වැනෙන්නම දයිවේ බෑ කිව්ව නැගිට මන් දැනෙන්නම ගහදි ගහපම් මචන් මැරෙන්නම තාම කිව්වේ නෑ සැරෙන් මම බොනවනම් බිපම් වැනෙන්නම දයිවේ බෑ කිව්ව නැගිට මන් දැනෙන්නම ඉසු කිසිෂුව කන කෙල්ලෙම ළඟ විසුවෙන් වගේ දඟලන්නේ මගේ ළඟ නබර්මක කුල්ලුවනි ඔයාලා ගැලපෙන්නේ පොත්ත පත්තට ගොඩක් ළමයි තමත් මනෙ කළ මග කෝද මිකි විදන්නේ මම්බත් කැනේ රතුවාලේ බත් පුරෝ ලපින් ගානේ මන් දක්කලා ගන්නම් කරන් තේජේ පන්නගෙන විගටෙන සීමාව ඉක්මවා කියවන්නේ ඔය දිග වෙන ගොඩක් ළඟද කිචි වෙන් කරන් ඔයාලා පොන්චි බං අවදීන් දියසගෙන ඉදී ෆ්ලෝස් නැති අලන ගති මුදලම කොමති මෙයා ඉතින් ගැනු ගැතින් ගැනු ගැතින් කෝපැලේට පස්සේ තියෙන හොඳම පැලේ පොලිසියෙන් දැක්කො දෙකක් නැමේ පකේ පාලනේ සසන ඉවර මාසෙන් දාගත්තට පස්සේ සිවුරු කැලේ අභිධර්මේ උගන්නන්න පිසුවෙන් වගේ කෙලේ තරිගිට දුම් තරිගිට දුම් පත්තුරු යවන්න මේරේ පැත්ත දුරති මනසෙන මට දමනම ගෙදරේ කිව්සගෙන කැත්තක් ලයිටරේ ගංජා වගේ අපි දෙන්න අවද්දල ගන්න කට්ටියට දුඟුළු දුල්ලුන් කියන් එනවා දාන විදි පෙත්ත වතුරු වගේ වියන් අත නෑඩෝ කිව්ල ෂොට් එක දෙක දදීම තකනෙම පවුල ජමත වෛරි මුල්ලු ඇඟම කසති අවුල පිකසු මම අඳිරි මුල් පිටිය උඹ කෝබන් රැවුල ගහති ගහපම් මචං මැරෙන්නම තාම කිව්වේ නෑ සැරෙන් මම ඔන්න වනම් බිප වැන්නම දෙවි බෑ කිව්ව නැගිටම දැනෙන්නම ගහති ගහපම් මචං මැරෙන්නම තාම කිව්වේ නෑ සැරෙන් මම බොනවනම් බිප වැනෙන්නම දැවි බෑ කිව්ව නැගිටම තැනෙන්නම මම තියෙන අඩියක් ගානේ පොළව කෙරෙව්වා වන්ද මල් ගීත රැප විසින් බඩ කෙරෙව්වා මට කපු ටිස් කියන්නේ සීතල මං පෙරෙව්වා පිහල යද්දි පහල බුද්ධිමත්තු එරෙව්වා යුවේ අවසිහෙන්නේ ඒකයි වදින්නේ මේවා නකල් මන්න පීෙන්දේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් වදරින් එළිය විහිදෙන්නේ ආලෝකෙ ගෙන දේවා අමුතුයි අපේ DNA කාටවත් වෙන්නේ කේවලන සකේ වානේ ගෙදර අරන් ඇවිත් කවුරුත් පැද්ද නැති ගානට ඉදිහිනා ඇවිදි නොබ වතුරේ ඇගිලි ගැන තතු අහපන් ගිහින් කතුරේ ලොඩා පහට එද්දි ගොලුවන්ට රයින් වෙනවා තේරුමක් නැතුව ලේබල් වල කොල්ලෝ සයින් වෙනවා සෙල්ලම් කොටියෝ වයින් වෙනවා අපේ පොඩියෝ පයින් දෙනවා ගෑනු ආන පැදන් එද්දි පිරිමි පාරෙන් අයින් වෙනවා පන්න ගන්න එන්න මල්ලි චේන් හුරුයි මට ඉඩොරය සහ හෙවි රේන් මම කොමත් කළේ මම කැමතිම දේ රැකන්න අපේ දෙයි දඟලන්නේ රස්නේ වැඩි මග පුරලේ ගහපම් මැරෙන්නම තාම කිව්වේ නෑ සැරෙන් මම බොනවනම් බිපම් වැනෙන්නම දයිවෙ බෑ කිව නැගිට මන් දැනෙන්නම ගහදි ගහප මචන් මැරෙන්නම තාම කිව්වේ නෑ සැරෙන් මම බොනවනම් බිප වැනෙන්නම දයිවෙ බෑ කිව නැගිට ම දැනෙන්නම